provocar y todos tenemos un derecho. Usted puede ser quien sea. Usted, todos tú eres un mierda. Tú eres un mierda. Tú ¡La mataste, maldito gallo. Ah, tú eres racista, eh. Eso que tú eres. ¿Qué pasó ahí? Claro, tiene que grabarlo porque usted no me lo escucha bien. Claro, eso está bien. No le levantado la mano a ese señor. Eso está bien. No le digo algo malo. No le he dicho nada malo a él.